Всем привет, с вами Артем про гейм, или же просто перевозчиков. А, да, да, да. Да, это, это... Амонг. Э, э, да, это вторая часть. У меня у меня два канала теперь. Подписывайтесь на Леончика. Вот да не лол. Да, он сейчас со мной играет. Давай. Стой, стой, стой, стой, стой. Давай почти. О, а, все. Забрал банку. Иди-ка сюда. Ты. Изи. Скажи что-нибудь. Всем привет. У нас есть тактика. Не выходить. Ну, типа, мы будем обыскивать. А мы не будем выходить вперед. Да. Мы так уже апнули 95 кубков. Да. А я больше не... У меня джеки-то новая вообще. Не, подожди. У тебя нанести урона 500. Давай. Слушай, это хорошо. Короче, пока не добьем это, я потом поменяю персонажа. Потому что хочу добить всех до 15. А потом до 20. А почё, пойдем. Никто опять не идет. Почти. Два купи. Ну-ка, Жареный пельмешек. Барли. Жареный пельмешек из барли. Прикольно. Ой, зачем он спалился-то? Лечу я на ракете. Тебя замечаю. Я учу. Это он сам песню почти написал. Написал я ее так-то. Да, у нас Но не хочет там... выкладывать социальные сети, да? Как я понял. Тихо, тихо. Тихо. Опа. Ну да. Блин, я вышел. <laughs> Ты серьезно? У него нет. У тебя дотика немножко осталось. Соточка, мне соточка осталась. Пацаны, соточка. Ладно, подождите, я бойца поменяю. Кого бы взять? Литшель. Такой задумчивый выбор. А можно обоих взять Лежников? Не, Фрэнки лучше. Фрэнки лучше. Вот туда вот, там две банки. Если <laughs> я не смогу забрать, то ну, хотя бы ты получишь что-нибудь. Ну, у нас... Какой кабанок? Стой, не подходи там. Там или приму. Где? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Удержался! О, давай, удержался, но успел. Две ульты? Так у меня она же сама перезагрелась. А, ну... Ну чё я на ракете? Блин, одной секунды не хватило. Ладно, третье место. Фрэнки что-то не так отдается. Ну, Ну-ка, я, наверное, блока со скином возьму. Да не надо и блока. Давай вот, вот динамайка бери. О, блок. Давно не ходил Ща! Мой лук. Let's go get him. По жизни. Это я. Че, кто куда пойдет? Да ты сейчас всякое. Где красотка? Вот красотка. Опа! Блин! Ай-яй! А как? А, я не знаю. А что такое мама Давай, нажимай год снова. Мне кажется, это его мамка играет или нет. Где за этим! Я в кусты пойду! Здесь двое надо. О боже. Ай-яй-яй-яй-яй. Опа, пойдем за мной. Зачем? Да у него банка есть. Ну зачем тебе? на банку удалась. Вот тут же меня защитил. Вот что ты... Все, мы ГГшник. Может быть ГГшник. Но не ГГшник. Хотя ближе. Это я. Давайте. Не ну, это уйди. Я боник, я могу далеко стрелять. Беги! О, нет, я не успел. Бегом, бегом, бегом. Ну вообще, я в кустиках, я, я буду в кустиках. Тихо, я буду отвлекать, я буду... А я буду дальником. Я дальником. Е Конечно, а никуда не попал. Ну просто, чтобы никуда не попадал. Да уж. Я тебя буду сейчас помогать купляпать, потому что... Вот, вот за этими двумя. Я за этими двумя. <laughs> Знаете, как наносить двумя, если вы играете за бой? Просто стреляйте цель. Я хочу. Ай, давно это знаю. Уйди. Бам. Еще я знаю, что следы а, не ос остаются от этих проблем. Точнее, от, этих вредителей. Я уж потратил просто, чтобы добить. О, да, Тебя не лагает. Нет, не спокойно. Я лагаю, Да. Вот я вижу. Так, так, так, так. Может быть, будет. А я... <gasps> Тара, тара, тара, тара, тара, тара. Ну давай же, наносись ты урон. Урон наносись. Тактика помогит. Тактика я Давай, прикрывай, прикрывай, прикрывай. Все, ты взялась. Блин. Все. Победа, изи. смонтируешь, типа, конец? Чё, пацаны? Аниме? <laughs> Нет. Одна кубка, ну кто пойдет Давай, иди сюда, давай. Кто пойдет за одной кубкой, объясните вопрос. За одной банкой. Ну, банкой. А, блин, что-то у меня все с кубками не складывается. Ну, три банки. Я хожу. Потом со мной поиграет мой друг Коля. Ой! Ого! Самую главную крысу, подумай, ты видел. А я меня убили. Ульяна. Беги! В смысле? ГГ. Я схожу-ка за конфеткой. Я, я, я кажется, за него буду играть. Я поставлю в кусты. Блин, никогда на клавиатуру не играл. О боже, за меня бот играет. О боже. Отстань от меня! Ах ты милая. Я сейчас вернусь! чаптер 2 заняли. Я вышел случайно. Новый ранг у него. Я нажимаю выйти. Все, я вернулся. Бери, короче, роз, роз, роз. Либо джеки. Вообще прям под карту взял. Вообще нафиг нужный перс под карту. <laughs> Карта вообще для ближников. Ай! Нафиг я хочу новую выкуплю. Ай-яй-яй. Стреляй. Тихо, стой! Ай! Не заметил. У меня ульта есть. Как я не попал выстрела? Я просто стреляю, стреляю. Ядрен батон! Он забрал мою кубку. Да банку, банку, не кубку. Пускай. Ну, ты еще вынес. Советую брать на этой карте. Бери. А что я-то брать? Потому что я тут больше всех тащу. Вот я беру. Ну, подходи. Бери. А! Ой, Ой, ой, да я! Она заспавнила свою мысль. Четвертый раз. Нажимай красную. Еще нажми. Braun. Triangulation runs the nation. Я не жду, я действую. Закуска! Ну смотрите, это про, да? Бегом на центр! На центр! Зачем? Мы же умерли как с ним после этого играть? Он вообще не знает этого Бравлера. У него 28 кубков на нем. Только что апнули, потому что... Мы не апнули. Пацаны, я на телефоне нормально играл? Мы играем на телефоне нормально. Но Но-но-но, что? Но. Э, тихо. Можно сказать. А что, я нормально за него играю? почти что час, а? Не почти, а час. Я могу просто взять. О, я видел. Одна банка, вы серьезно? Мое. Меня послась чужой. У нее четыре банки. Ну, понятно. С помощью ульты. А за мной мисс погнался. охота новых бравлеров. Вообще не представляю. У меня они месяц не выпадают. <laughs> На аккаунте Леон. Гаджеты выпадают. На Карла выпал. На Брока выпал. На Карлу. Thank you. хваток я с тобой не играю. Почему? О, давай мачете, пирата. Пикачу, Пикачу! Пацаны, нормально вы. Ты не мог на нее не бежать! Меня все равно крякнули. Все, две катки у тебя осталось. Три. Две! Три! Вот посмотрите, в этом раунде это было не считалось тогда. Все, иди туда, туда иди. Че я сосуд Кто-то да, кто-то а ты, ты, вообще нафиг не подходишь. Подхожу, у меня нравится. Тут только ближники, так что можно хорошо убить их. По твоим мучаниям нет. Тебе кушать охота? Вот мне да. Опа, отстаньте от меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Да что вам надо? Отстаньте от меня. Я же ничего не сделал такого. Да, да, вот приехали. Я к ней не лез. Нет, а! э, если я бы сейчас использовал то это уль, ульту, то я бы просто пожалел. Я просто бы сейчас пожалел. Почти убил. Мочи, они твои. Yeah! Я Бэйби! Я играю в Бэйби! Мне кажется, тебе надо идти в киберспорт. Ой-ой-ой-ой! Стой, стой, стой! Стой, стой, стой! Опа! Все. Нанес немножко. Я просто на изи, просто выиграл. Я тоже нормально играю. Вот ты... А! Я бы играл бы все Ты... Я сейчас ничего не делал. На Динамо. Динапука! Динапука беру своего любимого. Динапук? Это что за гаджет? Сейчас прочитаем. Тяжелый ранец. После активации следующей основы атаки оглушения врага на одну миллисекунду. Заряд на матч 3. Что? На одну секунду Это получается, я могу... я могу прыгать? Нет, ты не можешь прыгать. Ты тоже, вот как Франк останавливает противника. А, на одну миллисекунду. Точнее, мини 5 секунд. Все, давай 2 Кинь-ка туда вот эту. Кидаю. А я ты он А че он мне а оглушился? Меня убили, беги! Беги! Беги! Беги! <laughs> Серьезно! Эти умерли. Это да. Иди туда, туда, иди вверх. вверх. Итак, да, закидываю туда. Пам. Все, оглушил. А, подожди, жди. Стой, подожди, еще я спамлю. Забирай. Стой, подожди. Забирай иди. Все, иди сам забирай. Тут... Иди туда, ты фармик. Кубки-то забери хотя бы. Ой, точнее, а, чип! Точно не корона была. Не-не-не! <laughs> А, чипнул патронами. Давай! Вот четыре катки. Да не катки! Катки. Победить врага! Ща... Он точно, я за себя не я его сейчас убью. Можно я наберу? Так, все, да, давай F использую и кидаю Стой! сюда. А, здесь все равно никого нет. Давай, да. Ну, очень странно, что это все наше. Метал! Ну, Метал! Они только сейчас зашли, это понятно. Ай! Так, тихо! Опа! Ай-яй-яй! А, дурень! Дурень, дурень, дурень. А! Стой, держись! Держусь, еле как! И все, сдох. Стой, я сейчас вытащу тебя. Тихо, я стой. Давай, сори! Да. Вовка! Да, конечно, буду. А я буду. Что происходит? А что у меня с голосом? Вова! Это супер Его. Это супер Вова! голову стреляю его. А все, оглушаю. Оглушил! Тихо, Оглушил на ноль. Можно сказать. Просто как-то ночью. О, вообще классно, пацаны. Я не могу никому подойти. Здрасте! У тебя чугар? что-то? Все, сейчас тупо. Тут тупо интуиция твоя. В смысле тупо моя интуиция? Это твоя интуиция. Интуиция. Спасите меня! Боже! <laughs> Как Кабитроник смеюсь. ты? Вот сюда вот иди, туда. Вову Кабитрола. Зачем Кабитроника убивать? Лучше восьмика. Да блин! Я не виноват! Да ты... Вот туда вот иди, там есть еще банки. Уже нет. ходит и тут. До свидания. До свидания. Терминатор 2000. Опа, опа. Дмитрия, убей. Смотри, стой, стой, стой. Если это... <laughs> Что мне смотреть? Как ты сдох? Стой! Стою. Ну, стой. Стой, я пока не скажу, чтобы ты не стоял стой! Все еще, стой! Я сказал стой! В кусты встал! Не выйти! Встал я в кусты. Опа, слушай, так ходить нельзя! Куда я попаду? Тихо! Тихо! Пусть они типа такие. Вот иди отсюда вообще нафиг! Ну что ты сделал? Нормально убил. Испортил! Сейчас бы это подошел бы. Все еще тянет. Мне, мне надо меня зажимать, пожалуйста, Леон. Пошути. <gasps> Как я а! его не убил? Ты возродился? Один, блин! Топ-1? Сейчас будет топ-1 я Ладно, тогда выйти. А, а почему 16 кубков? 20 кубков. 16. 20. А шуток мало. Э, Качали прямо. У меня, кос... У меня денег нет. Есть что деньги? Э, как там Джесси? Джесси. Джесси. Ок. Все, опять денег нет. Where will I put my friend? My friends. My friends Джесси. My friends Where will I put my friend. Нифига на дальний. О, там двое покажут, прикинь. Где же наш одноклассник Тимур? Где же наш одноклассник Тимур? Ну, он, короче, Джесси вообще тащил. Тик, ну-ка иди сюда. Убил! Вот это я понимаю, Джесси, пацаны. Советую Джесси улучшать. Ай, я спалился. Мой косяк. Тихо, блин. Мой косяк. Так, Я дальник. Изи пизи, леймон, сквизи, изи пизи. Вот ты только что... Изи а, пизи Напишите ну, в комментах от анимации изи пизи. Либо поставьте лайк, если это не мат. Ладно, я выпущу этот ролик. Только если у меня удалят второй YouTube канал, будешь ты виноват, понял? Ну, жизнь прикольно быть. Почти мил... Милка, мил... Это Милка вообще. Милка. 4, 3, 2, Казак! Мочи казака! А, Синий-красный отблеск. О, удар! <laughs> Я двоих задел. Что это такое сейчас было? Ну давай, чё, Ашотик, Аш... давай, давай за Ашотика. Да, давай, давай за Ашотика. Давай, я убил. А! Понял, понял. Я живу, Я живу. А я живой, я живой, я живой, живой, живой, я люблю, я живой, я люблю, люблю, люблю, когда я живой, живой. Где я такую крутую? Что, он я такой. Динамайк, здорово. здорово. Но мы тебя кохнем. Один, два, три, все. Я готов. Опа! Я, я... Стойку, стойку, стойку. Да, конечно, чуть не вынес. Билет на билеты в смысле билет вец или что там? Билет вец в смысле? Билетовец. Смог. Давай, да подходи, ты могла только что... Ты мог только что было убить. Блин, 14. Вот я ну, могу тебя просто придушить здесь и сейчас. Туда, вниз иди. Нет, не хочу. нормальный играешь весит Вот это мне нравится. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А что там быстро, кстати? они не Я буду их трогать. Так, тихо. Убил. Жесть, смотри, в смысле? Она сказала fucking to you. А. На твой ответ. Yes! Да. Что за разработчики, а? Материалс. А сколько мы снимаем сейчас? А, ну, ну, 20, 30 минут не хватит. Еще целый час, да, будем снимать? Снимать. Опять никого? Вы что, издеваетесь? А они это всерьез? А, ну это пока пустяк. В нашем районе сать нельзя за углом. <laughs> Я его убил, когда ты это сказал. район! Они нам район громят. Мозги! Ой, отсюда, э, охранники пятерочки. Эй, ты сейчас долезет. Я сейчас тебя порву а! Пушечка в атаку. Пушечка есть. Опа, опа, Джесси новая заходит. Мы вас не звали. Ей, останет меня. Это Алина. Мне пушка даже не пригодилась. Она только что сметернулась. Э, я, опять не услышал. 100 тысяч нанести и 250 за столько царей? Это несправедливо. 97 кубков 97 не остается. А мне до Тика совсем чуть-чуть осталось. У ну, тебя уже а, Давай. На сколько? У чая эту катку доиграем уже? Вот. Нал, Налк, иди сюда. Налк, иди сюда! Давай, забирай, забирайте! Те, те, те, забирай. забирай. Все, я сейчас заберу их. Давай, девятибалочка. Ага. Специально. Появился. Это мой был! Опа, новая жизнь. Серега про было! Это походу наш Серега. Нет, Серега про. А, ну, это понятно, там крыса еще один. Мой банку забрал. А я его. Вот он там! Опа, Эдгар! Моя пуля вообще норм. Стреляй! Пушка не стреляй. А нет, давай еще последнюю катку. Я чуть осталось. Совсем чуть-чуть осталось. Мне вот вообще чуть-чуть осталось, да? А, кстати, а кто хочет, О, чтобы я, я снял видео на PS4, реально? Я буду снимать видео на PS4, если вы захотите. А -а -а! Бегу, бегу, бегу. Блин, не успел. Фанцу побить. Не, мне, мне, мне надо добить. Давай. Мне надо добить. Все, последняя катка и все. А у нас одинаково с тобой кубков. Слушай, Реально? 226, и у тебя 226. А короче, иди как по той тактике, я потом к тебе заскочу. В гости. Давай, если у меня опять будут отключены комментарии, это все с ютубом связано. Тихо, стой. Так не годится. Я не слушаю вызов. Никогда в жизни я не буду слушать. замену, все. Сколько я, сколько, сколько я добил? Хоть в добил. А, все, добил, выходим. Да, все. А, у меня алмазка, ура. За тысячу лет боец стик. Клевая атака, если будем апать, то... Умрет, Первый играю за Тика, пацаны. Как за него играть, я вообще не понимаю. Че, погнали вниз? Я которая играла на него. Опа! Я нормально хоть убийство сделал. Все, это мой. О, ты его убил? Ладно. Ты его убил. Это кто? Моргишпаут? Норгоштрот. Что такое Норгоштрот? Норгоштрот. Было бы прикольное имя. пират, я пират, я новый, новый пират. Это, это, это день, вот это задался. Я пират, я пират, это, это день, пират. Там еще банки были. А в банке не было. Стой, выйди, выйди, выйди, выйди. Оп. чап, чап. Я просто на другого. Я просто на другого. Next, go get him. <laughs> Too pretty for pain. Бери Шелли. А, ну что, всем пока, я устал. Шелли бери. Я устал севать. Всем пока. Сегодня видео выйдет.